に、まあ、自があって、まあ、ちょうどその時議会が開催されてまして、まあ、最終日で閉会の挨拶を私してたんですよ議会で。で2日前にね3月9日の日にもね津波警報があったんですよ。でまあ閉会の挨拶で、えー、もともとこの地域っていうのは津波の歴史なんです。まあ、この100年で約4回大きな津波やられてますんででまあ この地域の皆さん、まあ、津波の脅威というのは常に感じておりましたから、まあ、町でも毎年、まあ、避難訓練等々やってありましたでまあその挨拶の中で、まあ、これからも、まあ、安全安心な町づくりをしていきたいというお話をしてる時に地震が来たまあ椅子にも座ってることができなくても全員床に座って でそれも多分長かったですね5分ぐらい中あったと思いますけど、まあ、それがあって、まあ、すぐこれはもう津波来るなということで、えー、すぐ、まあ、貯中室に私行きまして、まあ、全部家具倒れてましたけど、えー、たまたまあの防災服入ってるロッカーだけは倒れなくてですぐそこで着替えてで防災対策庁舎の2階が、まあ、危機管理室になっておりますんで。 まあ、そちらの方に行って、まあ、町民の皆さんの避難誘導とかあるいは防潮水門の閉鎖とか、まあ、そういうさまざまな指示を出してました。で地震から約20、まあ、最初にねあの2時46分の地震があって多分3時5分前なんですね私あのその危機管理室に入ったのが。でその時はねもう気象庁の第一報で津波がもう3時に来るという第一報だった。 で津波の高さが6メートルという報道だったもんですから、まあ、津波の高さっていうのは実はねうち昭和30 1960年のチリ地震津波っていうのがありまして、まあ、その時の津波の高さ5.5メートルで宮城県沖地震っていうのが想定されておりまして、えー、その時の津波の高さっていうのは6.5メートルと言われておりました。ですから気象庁の第一報で津波の高さが6メートルと言われた時には まあ、基本的に我々としての想定内の津波でした。まあ、当然このこれぐらいの津波が来るんだろうということは常に意識してましたんで、まあ、この6メートルになりますと、まあ、あの海岸沿いにチリ地震津波以降5.5メートルの防潮堤ずっと張ってましたからありますから、まあ、津波が来てもですね一応防潮堤ではまずブロックできるだろうという認識もありましたただのうちの湾内はですね水産業 で養殖が盛んなもんですから、まあ、これ養殖の施設は壊滅だなという覚悟はしました。で、まあ、の今言ったようにずっと避難誘導をしておりましてそうだね20分ぐらいしてかな地震から20分ぐらいしてね役場のその防災庁舎の前川あるんですよ八幡川っていう川あるんですが、まあ、そこに津波が入ってきたんですでその時点でもう防災のセンターの まあ、危機管理室でいたのが大体50人以上いたんですよね。で、まあ、津波上がってきたんで、まあ、あとはもう避難誘導は終わりともう全員あとは屋上に上がろうとで屋上の高さ12メートルですから、まあ、想定されてる津波の倍以上の高さがありますんでねで、まあ、みんなで、まあ、屋上に避難をして。で屋上に上がっていったらもう一気に今度はその5.5メートルの防潮堤を津波が越えるのを見えるんで でこれは大きい大きいぞという話しておったんですが、まあ、それからあっという間にもう家がねドミノ倒しですよ全部潰されていくでこれは大変な津波だなって思いありましたけどただねその時も上にいた50人以上の人たちは屋上まで津波来るって誰も思ってなかった。で隣の薬 防災庁舎の隣に役場の建物があるんでこれ2階建てなんですけどね、まあ、木造の古い建物だったんですが、まあ、これが半分に折れるんですよ折れて防災庁舎にぶつかってきたでそこからね実はあっという間なんですよ。で12メートルのあそこの場所での津波の高さっていうのは約16メートル15メートルから16メートルですからでも一気火星で津波が入ってきてで今 言ったように50人以上って言いますが正確に言うと53人の方々が屋上に上がってましたこれは後で分かるんですけどであそこで犠牲になった方々43人で助かったのが10人ですでそのうちの2人助かったうちの2人はね最初にアンテナに屋上のアンテナに登ってたのが2人いましてそれが助かるそれから我々は飛ばされた場所がですね今防災庁舎ご覧になって分かると思いますが右の方に白い階段が残ってるんです 壊れなかったあの白い階段に飛ばされた8人は助かるんですよところが他の43人は周りが軽量フェンスで囲われてましたんで軽量フェンスに飛ばされたのは皆犠牲になってしまいました壊れてしまいましたんでまあそれで頭から津波をかぶりながら、まあ、そこで我々耐えてるわけですけどでまあ引いて、まあ、誰もいなくなったというのを確認して、まあ、正直申し上げて、まあ、言葉もなかっ ったですよねでまあ全身ずぶ濡れで、まあ、とにかくもう下に降りられないんですよもうでも屋上っていうかあそこの場所にいなきゃないというね津波っていうのは何回も押し寄せてきますから、まあ、とにかくで実は我々教えられてたのはねずっと昔から言われてるのは津波っていうのは1波目より2波目3波目が大きくなるっていうのは教えられてたで我々あれが第1波と思いましたからでこれで第2波第3波でこれ以上大きいのをきたらですね まあ、間違いなくあと逃げる場所ってないんですアンテナしかない。でもうとにかくやれることはアンテナに登ることしかない。で太いアンテナと細いアンテナって太いアンテナの方に7人が登るで細いアンテナに3人が登るもう4回繰り返しましたでそのうちそこまで来る津波がなかったもんですからあとはもう雪降ってくるんですよねで、まあ、屋上にいてはもう雪降ってもとても寒いという まあ、あの3階頭からかぶるのだけは避けようっていう3階に降りてくるんですけどところが3階に降りてきた周りが全部壊れてますから、まあ、雪は吹き込んでくる風は吹き込んでくる、まあ、全身ずぶ濡れですからもう体の感覚が全くないんです。まあ、みんなでまあ走ったりって、まあ、そこで足踏みしたりなんとかしてとにかく体を動かそうということをしたんですが、まあ、それでもどうにもならないんです。で 助かるっていうのはね紙一重のことが非常にこう奇跡がずっと繰り返します。で幸いだったのはですね最初にアンテナに登った職員2人いるんですけど、まあ、そのうちの1人がねタバコ吸うんですよ。でその職員がね胸のポケットにタバコとライター入れてたで津波が腰まで来るんですよ。でここを濡れなかった。 でこのライターが生きたんですよでそのライターでまあ流れ着いてきたさまざ、まな木とかなんとかいっぱいありますからそれをかき集めてきて、まあ、そこで火をつけた、まあ、やっとついて、まあ、それで朝までなんとかその場所で過ごしたんですで、まあ、結局そこを役場職員10人ですから、まあ、まあ言葉はなかったですけどね朝までただあの、まあ、劇を飛ばしたのはね まあ、助かった我々っていうのはこの壊滅しましたからねこの町の再建をお前たちがやれとで生き残されたんだぞということは言ってましたんでだからある意味あのこの4年半ほとんども休みなくこう走ってきましたけど、まあ、基本的にはその時の何て言うのかな使命感っていうのが、まあ、原点だねここまでもうなんとかやってこれたっていうのは。 まあ、そういう経験をして朝までそこで過ごして、まあ、次の日に、まあ、下に降りてでそこからここのすぐ近くに体育館あるんですが、まあ、そちらの方に災害対策本部を設置してで災害対策本部を設置してっていうといかにも聞こえはいいんですが、まあ、その時にいた職員っていうのはたった3人です私と入れて4人だけ、まあ、それで最大本部会議をやって、まあ、とにかくおにぎり、まあ、とにかく被災してない地域に頼むと 極力小さく極力数多くと作ってくれということで指示をして、まあ、それからあとはあの各地区がねどういう状況になってるかっていうのは全く情報なかったもんですから、まあ、あの津波をまだ来たりあるいは余震があったもんですから、まあ、その辺気をつけながら、まあ、情報収集してこいということでお願いをして、まあ、そこからずっとこの4年のこの復 興復旧の歩みを進めてきたなというところがかいつまんで言えばそういうことですね。はい、He is located here. This is the disaster prevention center that we visited yesterday. ね、ここにいるんですよ。で実はね津波かぶってる時に息ができたんですよ。まあ波もかぶったけど息もできた。だから私ねここまでしか津波来てないと思った。だ結果後で写真に見せられたらここの中にいるんですよ。So during when tsunami hit, he thought that tsunami didn't cover his whole face up, but actually because he was able to breathe. So he thought that t s u n a i never reached as high as his head, but if you look at the picture, he's actually covered up. でここ病院なんですここね。でここね病院はね3階4階が入院棟なんですよ。でマニュアルとするともう3階に皆さん逃げましょうねっていうマニュアルなんですよ。ところがご覧の通りもう4階まで津波行ってる。でこの病院で74人亡くなってる。 だから従来のあの津波という人間ってねあの、まあ、ある意味学習能力あるんだけどその学習能力っていうのはどこまで自分で想定できるかっていうとね過去の災害なんだねそれ止まりなんですよ。だから我々が津波っていうとどうしても過去最高の津波っていうとどうしても自分で生きててね経験してて5.5メートルなんですよ。それ以上の津波ってどうしても想定できないんですよ。 で今回うちで一番高いところで津波来た24メートルの津波ですから、まあ、到底、まあ、当時はねあの想定外っていう言葉よく使ってましたけどまさしくそういう状況の津波でしたよね。だからただねあの、まあ、南海トラフとかさまざ、まな地震想定されています。でいろんな厳しいこう高さ今全国で言われてますけどああいう数字が出てくるとねもう多分想定外っていう言葉はね 行政は使えない。うん、うん、うん、そうそう。Okay, so he, what he was just explaining was that this is a hospital, and in the drill that they were disaster, disaster drills, they were told to evacuate on the third floor, floor um, and the third and fourth floor is for the hospitalized patients. But because people can only learn from the past experiences, and the past experience in this case for tsunami as they experienced in the past, recent past is 5.5 meters. But this time it was 24 meters, which is far out of their assumption and the past experience. So, um, but if, because we had this experience this time of 24 meters of tsunami, um, there are many assumptions of future earthquakes in Japan, but we can't really say, okay, this was totally out of our plan or out of assumption. We cannot say that anymore. Okay. Um, so should I should I translate what his experience? It's very long and. Right. I think. Uh, or do you just want to have a just a summary right now? Uh, I think we can have some uh, summary later. Okay. Because uh, we have okay. Have, okay. Like much time. Okay. So please uh, continue with the question. Okay. Thank you. そしたら、えー、もうこれこれということですかねその災害の時の当時のもの当時の色濃く残すものを見せてくださいという質問は何ですか当時のものってここに多分ない。うん、うんあのある意味うちの町でね、あのまあ、当時のものということになると防災庁舎ですよあれに尽きる、うん、だから あの聴者を残すのも、まあ、やっとね今年の7月1日にあれを保存、まあ、震災遺構として残すって決まりましたけどこれも大変でしたあそこで犠牲になった方々のご遺族もう真っ二つに言われましたね、うん、あのー、見たくないと解体してくれと、まあ、いわゆる、ね、自分の息子娘さんがあそこで犠牲になったわけですから。 解体してくれっていう方々が半分残りの半分はねあの、まあ、自分のねお父さんが最後まで町民のために頑張った場所だから是非とも残していただきたいという声と真っ二つですよ。これはねこの4年間もう解体保存でけんけんがくがくでした。まあ、本当これ大変でした。でやっと、まあ、県が今年の1月に まあ町としてね決めるのはもう大変もう難しいとだったらもう南三陸だけじゃなくて今回の被災した15宮城県内の15の市と町で、まあ、1つの自治体で1個に限り県として震災構としてどれを残すべきかということを県に任せてくれという話になりましてで、まあ、有識者会議開催して結果として まあ、宮城県内の震災以降でうちの防災対策庁舎はぜひ残すべきものという判断を下されて、まあ、それを受けて知事が、まあ、うちの町に来て県有化をさせていただきたいと。まあ、その後うちの町でも、まあ、ご遺族の皆さん全員集まってもらって、まあ、知事にも来てもらって、まあ、率直に皆さんのご意見を聞いたでそこでも真っ二つですよね。でそれからあとうちでやったのは 町民のパブリックコメントを取ろうということで全世帯に配りました県有化にすべきかあるいはしない方がいいのかということについて聞いて結果としてねまあこれまでにパブリックコメントやったらせいぜい集まっても5通とか10通ぐらいがせいぜい関の山だ、まあ、今回集まったらもう600通越しましてね、まあ、町民の皆さんの関心もやっぱり随分高かったと思います。でそのうちのね6割 の町民の方々は県有化して残すべきだという意見が出ましてまあそこまで町民の皆さんの判断があればこれは県有化すべきだよねということでさっき言いましたように7月1日に明確に残すといわゆる県有化をししていただきたいということの結論を増しとして出したんですよ。だからまあある意味それでもねあの解体してほしいって人たちっていうのはまあさまざまな思い抱えてるんであれですけど ただね6割の町民の皆さんが権威化に賛成するっていうのは、まあ、そういう結果だっていうのはまず理由は2つだね1つは時間4年という時間ですよ多分震災の1年ぐらいだったらば多分そんな権威化っつってもそんな賛成する人いなかったと思いますそれからもう一つは財財源だね、うん、町で残すということになれば当分お金がかかりますんで まあ、こういう状況の中でねこの建物に保存するためにそれだけの金かけるんだったらまあ我々の方にその金を振り向けるべきだという議論になったと思いますけど、まあ、県が一切財源を持つということですんで、まあ、それも大きかったやっぱり時間と財源ですよね6割という方々が金融化に賛成した裏にあるのは。 あ四時間ぐらいまでいいよ大丈夫ですか、うんうん、10時に出発しますから水が津波の水が引いた後、えー、ご覧になられたその破壊の様子目にしたもの景色を見てどのように あのどう感じたかっていう前に防災庁舎で朝まで過ごしてで、まあ、真っ暗闇ですよねもう停電してるって真っ暗闇で一晩過ごして朝来るのがね半分恐怖半分が安心感っていうのかな助かったっていう安心感半分恐怖って何かったらね本当にあの 前の日に見たあの町が壊れていくあれの姿が本当だったのかっていう信じたくない、うん、だから夜が明けるのが正直怖かったですよね。で現実に夜が明けて見えてやっぱり昨日見たあの映像っていうのかなあれが まさしく現実だったなということを再確認した時はまあやっぱりショックでしたね。でまあそれからね正直言って町壊滅するなんてのは全く想定してなかったんででこの町をどう再建するのというで結局自分としてねあの 弱音吐けない、うん、やっぱり人って町民も職員も、まあ、私の背中見てるんで絶対下向きたくなかった下向きたくないんだけどまあ夜はね楽だけどな。 でもねそこからの少しこうあの先先っていうかさあの話するとね基本的にね自分でその時決めたことが地図はあってあのー、最大本部そこにあるんだけどでそこに毎日ご遺体が運ばれてもううち800人越す方々犠牲になってますからそうご遺体をこう毎日こう汚染を証拠するじゃないですかこういう修羅場はもう二度とやっちゃダメだと。で自分で決めたのは もう寝ていても安心なところに住むしかないとそうでなかったらこの東日本大震災が何のために我々がこんな思いをしたんだってこういう思いを二度とさせたくないとで今我々が私が決めたのは高台転をするしかないと津波が来ないとこに住むしかないとで今この前と後ろ今こう削ってますけどこう全部山でしたからでここを削って全部高台にみんな 住みましょうとそういう工事もやってる確かにねあの宮城県の、まあ、仙台とかねあちらの仙南の南の方はある意味すぐ後ろの方に行くと海岸から離れたところに行くとすぐうち立つんですよだから復興は絶対早いでうちは多分絶対遅いんですよだから山を削ってそこに造成してでそこに打ち立ててもらうだからうちはまだこういう状況です だけどそれはね命に変えられないだから私はずっと思ったのはその高台に住むっていうのの原点は命をどうやって守るのということですよねそれに尽きるだから、えー、いろんな批判もあったかもあるかもしれないだけどもうあれだけ毎日毎日ご遺体とね相対した生活を送るとね これも命がい何ももないんだよね、うん、だからそれとねもう一つはね幸いだったのがね幸いってかなあのうち早かったのはその高台店ってすぐ決めてで高台店するっていうのは土地を皆さん捨てなきゃないんですよ昔の低い土地。で震災のね4か月後かなもう7月にね まあ、23の会場に町民皆さん集まってもらってまず基本方針だけ町の高台移転をするということだけの説明会やった反対はね一人もいなかったみんなやっぱりねあの衝撃ショックもう頭の中にもう残っちゃってるだから反対なかった多分あれがね2年とか3年経って 高台転しますって言ったらね反対ずいぶん出たでしょうね、うん、自分の財産じゃないですかだからあのある意味みんな下のね土地とかっていうのは、まあ、国で買い上げてもらいましただからある意味その分のお金っていうのはまあね地主の方々っていうか、まあ、土地持ってる方々に言ってるんでそれ後ですから決まったの我々説明した頃はもう全く土地は 捨ててくださいという状況ですから、うん、買ってあげるっていうそういう保証何にもなかった時期ですでもねやっぱりその時何にも文句出なかったっていうのはね、まあ、命の尊さとかあの惨状を二度と経験したくないっていう多分そういう思いが皆さんの頭の中でいっぱいだったんですね。今4年半過ぎましたけど今こういう状況ですけどねまあ あと1年経てば全て土地屋をお引き渡しできますからそんでやっとここの辺に新しい町ができてくるということになってそれである意味やっとこう復興がなったねという姿が見えてくると思いますけどね今の状況だとまだまだ復興っていうよりもまだまだ正念場というかねそういう途上という言葉がぴったりですけど まあ、あとはね高台転したことが良かったのかどうかっていうのは後世の方々がどう判断をするか、まあ、あの時の町長が何で高台移転なんかしたんだっていう方もいらっしゃると思いますけどそれは判断はもう後世の方々に委ねるしかない。 と人々のためのその復興に復興、えーと、再建において、えー、ご自身の役割自分の持ってらっしゃる責任というものをお話しください大体似たようなもんだな。だからねやっぱりねあの震災になってねつくづく思ったらね非常にこうまちづくりっていうのはねシンプルだと思った。うん、命を守ることと それからもう一つはね人を育てること、うん、この2つだね俺こう震災経験して思うんだけど結局あのまあ、被災した町民の皆さん、まあ、打ちひしがれてるじゃないですかその時にね俺とこ感動したのはね私の一個先輩なんですけどね、まあ、なかなかあしっかりした人避難所に行った 町民の皆さんにね毎日のように声かけてたのね皆さんみんなねって心まで避難民になるなよっていうのをねずっと声かけたりしたあれはね大したもんだと思った、うん、それとねあの避難所、まあ、40何箇所に避難所ありました、まあ、1万人近く、まあ、避難し避難所生活を送ってましたから、まあ、町の半分以上ですよね避難その時に避難所に最初はね役場職員が入ったの で運営してたところがね役場職員をいつまでもそっちに置いとくと役場の機能が復活できないんですよ役場壊滅しちゃってるんでで職員引き上げなきゃいけないで引き上げる時にやっぱり文句出るわけですよ俺たちにね役場職員見捨てでお前たち出ていくのかというそういう批判が出るんですよ。とはここはねあえて、えー、引き上げ 引き上げないとさっき言ったように役場機能しないですから、うん、だからとにかく引き上げるでその時にあすごい助かったなと思ってるのは、まあ、震災前からねいろんな地域づくりとかいろんな行事とかでリーダーになってる方々っていらっしゃるじゃないですかどこにでも。そういう方々が先頭に立ちましたからね役場職員いなかったらいいとお前たちそっち行けと俺たちがここの運営所避難所取り仕切っからいいとそうやっ してやってもらったのは随分ありましたからだからそういう意味ではねまあ口ではねあの人材育成っていうのはこうよくね首長さん方人材育成しますとかって言うけど実際にねああいう現場に立ち会った人間首長とするとね本当に人を作るっていうのがねどんなに大事なことかっていうことをつくづく感じたね。うん、であの引っ張ってくる引っ張ってきた連中いまだに俺感心してんだけど 震災の翌年ですよあ翌月3月震災で4月の末に復興市って市開けましたから売るもの何もないですから自分も店もない自宅もないだけど復興市やってもう町民に元気をね少しでも与えなきゃいけないって復興市開催したでたまたまそのやる連中が全国のこの商店街と連携取ってたもんですから全国からもうもう本当にだな 南は鴨島辺りからかなもうだけど北へで自分たちのもう商店街でもうある意味売るものを全部持ってきてもらってもちろん彼らはお金は取らないただちょうど1か月なんでほとんどみんな避難した町民の人たちって人からの物資の支援とかそういうんだけでやってでこれに慣れちゃうと 自立なかなかできなくなっちゃうよねっていうことでで彼らもいっぱい復興地の実行委員会考えたのは、えー、いわゆるなんていうかなタコ券って言ってたんだけど要するに買うというお金は払わないんですよお金払うんでこうこういう、えー、回数券みたいなのをみんなに配って町民に配ってこれで買うというそういうこうなんていうかな行為をさせるんですそうするとあ自分でもらったんじゃなくて この他コ券という回数券でこれを買ったんだなっていうそういうシステムにしようということでやったんだよね。でそこは非常に良かったなと思いますけどただね最初の復興市の時はね、まあ、完全にあれですよ町民の皆さんの安否確認の場所だったね。もうみんなバラバラに散っちゃったんであの人はどうなったのあの人どうなったのって誰でも知らない でその復興市あの時で多分ねまあ、他からもいっぱい来たけど、まあ、1万とかって人来てるんですよ。でその時に、まあ、あんた生きったのかあんたし生きったのかって、まあ、そういうこう安否確認の場でもうあっちこっちでも買い物もそうだけどもうみんな抱き合って泣いてる、うん、あれがね、まあ、すごい良かったなと思ってるんですよ。でそれをずっと毎月毎月やって、えー、先月 かな9月の末の復興市でもう記念すべき50回ですよ。うんまあ、継続してあやってやってくれたっていうのはね、まあ、まさしく南三陸の元気をね、まあ、町外に発信してくれたし、まあ、町民の皆さんの本当に唯一の集まる場所ってそこしかないんでねそういうことをやってきた連中っていうのがいまあ、だにねこうやって頑張ってるだからさっき言ったあの人材っていうか人を作るっていうのはどんなに大事なことかっていうのをね 本当感じましたね。はい、あと2、3分。はい。最後の質問が、うん、災害対策、災害管理、この町の災害対策、災害管理において何が あのね、えー、震災後からねずっと自分の頭の中にあってこういう町を作ろうと思ってるのは国際津波防災都市を目指そうと思った要するに壊滅した町からねどのような新しい町を作り上げていったかということがしかも命を絶対守るというそういう町を作るこれがある意味私の夢ですから でそういう町を作り上げた時に、まあ、世界からね世界で津波の被害ってあるわけですからだから津波からねどう立ち上がったかっていう一つのね見本になる町をね作りたいとずっと思ってるんですだからそういう、まあ、災害がね想定される世界の国々の皆さんにじゃあ壊滅した町がどうなどういうふうに立ち上がったどっかモデルないのって言った時に どうぞ南三陸に来てくださいうちの町はあの全くもう7割の住宅が壊滅した町からこのように立ち上がりましたっていう町を世界の人に俺は私は見せたいと思ってるそういう町作りたいそれともう一つはね大事なのはね町民の命だけでないんですよ私ずっと思ってるのは仕事とか観光でうちの町に来る方々いっぱいいるでこの方々の命も守らなきゃいけない そのためにどうすしなきゃないのということも含めて考えてる。だから、まあ、こうやって壊滅した町でねもう本当大変な犠牲も出ましたけどもうあとあの町に行けば、まあ、二度と、ね、命を失うことのない地域になったからって言って皆さんにおいでをいただけるようなそういう町を目指しています作って頑張って はい